hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और यहां पे देख सकते हैं सेल्स की एक एंट्री मैंने पास कर रखी है 2 मई 2019 की एंट्री है ये और इसे मैंने सेव भी करा रखा है यहाँ पर कीबोर्ड हमने आ, सेल किया है और चार पीसेस कीबोर्ड को सेल किया है तीन सौ रुपए प्रति कीबोर्ड के हिसाब से प्राइस है और कुल मिला के बारह सौ हुआ है उसके बाद से सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लग गया है अब हम ये चाहते हैं ना कि जब हम पहला बिल प्रिंट करें तो ओरिजिनल बिल जो प्रिंट करें पहला वाला तो उस पे ओरिजिनल इनवॉइस या ओरिजिनल बिल इस कुछ इस तरह से लिख करके आए ठीक है और अगर दूसरा बिल प्रिंट करते हैं तो उसमें कुछ भी लिख के ना आए या डुप्लीकेट लिख कर आए ठीक है तो पहले वाले पे ओरिजिनल कैसे आएगा ये चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको अल्ट के साथ पी प्रेस करना है जो हर बार मैं बताता हूं प्रिंटिंग के लिए ठीक है और फिर यहां से आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां से जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे तो यहां ऊपर दिख रहा होगा आपको शो मोर इस पर क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा ये खुल जाएगा काफी बड़ा है देख सकते हैं आप अब हमें कहां जाना है हमें जाना है यहां पे देख सकते हैं set number of copies for printing तो यहां वैल्यू एग्जिस्ट दिया हुआ है और यहां पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो मैंने यहां 3 दे दिया है आपके में यहां पे 1 आ रहा होगा ठीक है यहां पे लिखा होगा 1 इस तरह से आपके में दिखेगा ठीक है तो एक ही कॉपी प्रिंट होगी और जब इसको आप प्रिंट करेंगे देखिए मैं कंट्रोल ए से सेव करके दिखाता हूं यहां पे आते हैं और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऊपर ओरिजिनल इनवॉइस या इस तरह की चीजें लिख करके नहीं आएंगी यहां पे प्रीव्यू मैं दिखा भी देता हूं आपको यहां पे देखिए इसमें कहीं भी ओरिजिनल इनवॉइस लिख करके नहीं आ रहा है लेकिन ओरिजिनल इनवॉइस कैसे लिख करके आएगा उसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं जैसे ही आप ऑल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं और यहां पर आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और फिर यहां पे शो मोर पे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहां पर आता है set number of copies for printing vouchers तो यहां पे डबल क्लिक कर दीजिए और यहां पर जितने भी आपकी आपको कॉपीज प्रिंट करनी हो जैसे दो तीन चार पांच जैसे मान लीजिए हमें तीन प्रिंट करनी है तो ये तीन कर दिया कंट्रोल ए प्रेस कर दिया फिर एक बार और कंट्रोल ए प्रेस कर दिया ठीक है और यहां ऑल्ट के साथ पी प्रेस कर दिया ठीक है और जैसे ही ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहां पर अब एंटर प्रेस करता हूं मैं और यहां से प्रीव्यू करता हूं इसको ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट ये लिख करके आ रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ओरिजिनल वाला ऑप्शन कैसे प्रिंट होकर आएगा